Saluton kai bon venon. Uh, mi filmas ia meta mal frue uh, ah, hodiau. Uh, ah, do mi petas pardonon uh, por la uh, malbona uh, qualito del de uh, tio ci filmeto. Um, hodiau estas la lasta tago de mia labor semaino uh, do mi comprenebla felicias pro tio um, mi ne tuta scias um, kion mi faros dum miai liberae tagoi sed mi ya planas um fari plida tuia filmoi uh, tuiai filmoi um uh, pri skyrim kiam tio chi filmeto videblas uh, estos la naskij tago de mia cara cora mekino stefani flicho naskij tago stefani uh, mi ek konis uh, shin antau prescau du yaroi uh kai tiwi du yaroi uh ah, estis la play bonai uh ah, play bonai de mia vivo um do mi esperas ka ka shi havus uh bonon naskich tagon um mi ne havus uh, iun ion pli uh, por do mi adiavas nun gis gis